Yes, mambo vipi tena mtazamaji wa Stein TV? Asante kwa wewe ambaye umesha subscribe ha, muda huu YouTube channel yetu ya Stein TV, lakini pia unafuatilia taarifa mbalimbali ambazo tunakusogezea kila kukicha. Sasa hii nyingine update ya entertainment nimekusogezea muda huu ambapo Dura Makabila bana ameendelea na tambo zake, hajawaacha wapumzike wasanii wenzake wa Singeli, lakini pia ameendelea kujipa maua yake kama anavyosema yeye kupitia ujumbe ambao ameuandika tena. Sasa anasema unazijua sifa za mwamba, yani yeye amejiona ni mwamba na sifa za mwamba, ili uwe mwamba unatakiwa kuwaje? Yeye amezitoa sifa zake tano za mwamba, ambapo anasema mwamba kwanza, cha kwanza anamiliki tuzo mbili, nazo ni msanii bora wa singeli na wimbo bora wa singeli. Ikumbukwe siku ya Jumamosi ndizo tuzo ambazo aliz, alizichukua Dura Makabila bana, kuwa msanii bora wa mwaka wa singeli pamoja na nyimbo bora ya mwaka ya singeli. Ngoma yake ya pita huku iliwakilisha vyema sana lakini pia sifa namba mbili ambayo ameitoa anasema ndio msanii pekee mwenye mzunguko mkubwa wa hela kuliko msanii yoyote wa singeli Dula Makabila anasema kati ya wasanii wote wa Singeli, yeye ndiye msanii pekee ambaye ana mzunguko mkubwa wa hera. Sasa wewe utanisaidia hapo kwenye comment kwa kile ambacho nakizungumzia hapa, ili tuweze kukijadili. Lakini sifa ya tatu anasema ndo msanii anayefanya show nyingi za serikali na kipenzi cha viongozi mpaka wanamwita toto la mama. Kuna hashtag ambayo amekuwa akitumia muda mrefu, anajiita toto la mama yaani yeye ni msanii pendwa kwa viongozi, ndiyo maana anajiita toto la mama, yaani mtoto wa Rais Samia Suluhu Hassan. Lakini pia namba nne anasema anamiliki mwanamke mzuri bana. Alimtangaza mwanamke wake siku za hivi juzi, ambaye ni mwigizaji. Kwa hiyo yeye bado anajisifu ama anajigamba kwamba yeye ndo anamiliki mwanamke mzuri zaidi oye. Lakini sifa namba tano anasema ndo msanii ambaye chawa wake nao wanachawa wao kutokana na kipato anachowalipa yaani wale watu ambao wanampa backup ambao kwa sasa wanajulikana kama machawa nao wana machawa wao kwa sababu imefika muda kiasi anachowapa ni kikubwa kiasi kwamba nao wanalipa watu wengine nyuma yao je unamuunga mkono kwa asilimia ngapi juu ya sifa zake hizo basi shiriki nasi hapo kwenye comment ili tuweze kwenda sambamba zaidi je dura makabila anastahili hizo sifa ama anatuchora tu wewe una nafasi ya kutoa maoni pia hapo mimi ni meki mchane mr igo kwenye update za entertainment